Usbi changiru ne kestaliman masa sale chol chiruli honal la inna sa usa kachosh ke basi sale chol sali khunk amo kaim bar kita kasara qere chirish khunlich na sera li kikulman karan sali nimla tanamit guatemal arangwan khunch na telom chna sa khwing e chaana qiyoch ik nak kuliruk angelak nak kulirush ten ankilichiqua chirish ansa khunku tanki chirelis chiqua tin shikchakwish utshe kochi rawali ken utshe kochi rawali ishim anali na au man karansa li ka chochel guatemal lis chena kaba lis chena telo main ana chak negestere ana lis kaba chiri sha ana she hulak salish na he she ok au kho chan runa kanau hunsh na kostalil hunsh na che redi au she ok chi au kli chu kwa be hutla chena chak rosh ben chu chi ten ang nakakoslan naknaba lere la es nak uleru steng angkil le na ejukwa rik ing hunak rik angel manakan ali no kwes sol bitak teril nak tento to teng ang salik angel hun hun se okchik angelak chirisa an nak se rakay chak chi angelak se choyli awing abanan shikil nak se lup chak chan chikama goy di di sera eh shikil nak se lup chak أبانان نقشك أولونسا أوتشوش لي نابير لي شامبير وط لي راناب لحشك أكشش تيب لي تسكيم بيخ لي شور بيلقوار لي يالنكي شور شروع أب هما نانكي شوروك سالي قطرميت شه تسكنك شه أوكاك شه نوخاك شريش عن شه أوكشهي لانك يابالي شيالا ليل كي ساج سالي شعول لحشك نقتنطور نقتقاس رحشك لي لي أوينخ inka kiruan chistakasinkili awinki sat sa shol marekwan erena kul kamana sat sa kachol ut kachina katawiru kiru takabanu chan kiru takati cha anak ko shlak lele chana telom bana ka arax angel takasinkil kachina katawiru kiru banu chosh chol kiru timbanu chan ah inka kachina katawiru kiru tishbanu chirisha an lisha ambeh kiril nak lach inachak mukosata kwan chos chol na chinak tanak kinkanak tawi kirut banu chos kaush chirishan lisha ambeh kischere keruta hakula chumchare li telo ma ingischere lisha ambeh lishyalalil nak mukosh qataqasta li iyachchan mukoshin taqasta chaqchan kwinkashin taqas mukoyolata re di awinchchan utmak aqlit sekembeh Anan li shiulish kaush maret saker maret chira anan li kyok chol chirish chirish an li shambek kish chirech kamini kwa khunna lep dingya kwechan hanna an us banun gilchan kiruli ta banu chan chikama gwai kirutin banu shan jan la chana chak nakanah kwank ta ki hunak la china ba tsul chan kwan nerene ke ki be china ba tsul china muyek kama li kwan garan chikish mare jokesh rilbal bal aranatalimánk chávil chinaús entonces kixpanuli chinatelomainlajchá kixyibli chinapatzulki kama'an kike'rep'an lixa'anb'ej taatyibli chinapatzul taatuqup'chi chávil chiri xa'an nak'okak'akyue chikwark taatyere lik'irú laak'a'úxl k'irú ltyooc wyach'ool taak'erub'ej laach'inakuarib' utatkuarqaranchi saach'ool jaan an kike're Ciri chirishan kishbanul china telo ma ini kishjib li china muye kishjib chis china kub kamana kub ambil ikuan karan chikish kiru bana nak kwan canting, ting kis kula beli sok lis kholom utaran ke china kuar. chana ksale ki kwar kuar, hilan ka ush eh na ulak li loqlah kutang sakeng loqlah eh saqe eh, kiulak ki akiru ki ah, sakiwing lahcha kishke kishkeli ab chan kishkeli ab kaut chan ke kaput kishkeli ab nasao isho lah kishkeli ab kaut sash kabana lah kishkere lish ina buyek lish likyok isho utruk ina in kit ane liha ben li awing ko ahel ta chikiru nakshe ko orakshe est eh, akasinkil yal kishkeban liha ut aranki elish chol bes aranki elish kaush sachiklish chol lachina chaka in hokana klaish haanna runa ke banu kwityo hunak la kaush marachirish hunak in kaush shabanu hokana pats lana le re lana la chukwa kiru usta banu kwanak nakakul kamaan sashkabanak toh kachinakakat sahaqat pe yamaka chirish beil naktakwil kata chikirutin banu patson abin reb licek eh abin reb licek utan de cholop chaku kiru hunak beil la chak kilal nak de cholop chaku ah moko nim ta beli chak kilal chakat eh wal kachim pe kaman kish kula lah chena chakain ana kwan chan kwan reli tsekem kwan reli kwak ki chakreli abin banakanan li natsekaman teril aransa li katanamit guatemala Anali nak cie recik lah esok eh, nak kuan seliona lain. Kuyulah kabeh tak ulhu nak kemaan. Pats on, pats rearin. Re nak cina us nak telak tak. Licabil nak lep tes kia kue. Anali an gelak kue nak tat diman nak tat cekir. Lina lep antanum sik icik rep. Lak wala lak ahol. Cabil lina lep. Lita tahu rik inep. Li akuan kep cis cap cekuh. Kho lina bech juga bech. Malakep lisa am bech. kahkuya dañi lisara chari lari